好，各位，各位现，各位因为现在已经天气已经比较晚了，啊，现在呢跟大家，嗯，跟大家交流一下，交流一下的目的呢，呃，谈谈一个轻松的比较轻松的话题，大家通过，通过这个，呃，这这么一段时间呢，大家已经感觉到，啊，现在形势呢确实是。 风雨欲来，呃，山雨欲来风满楼。那春天呢？现在各国呢，五月一号到了，这个劳动假，呃，劳动节，五一劳动节也快到了。那么，呃，又有个新的假期。现在各个国家的疫情。